原始点手法的研发是为了解除他处体伤所致之病症，而欲达此目的，手法必须在理论指导下配合热源的应用，才可大幅提升其安全性及有效性。手法包括原始点位置与按推技巧，处理病症则首重位置，其次才是技巧。 就位置而言，原始点大多位于骨旁处，可分成一条脊椎、颈部、上背部、下背部、荐椎部及其余七处部位：头部、肩部、肘部、手背部、臀部、踝部、足背部。每一处原始点都有明确的涵盖范围，共同遍布全身。 应用时只需知道病症发生位置为何处原始点所涵盖，即可按推该处原始点，并从中找到需要处理的痛点。参考原始点位置及其涵盖范围示意图。其中，脊椎两侧原始痛点找法的基本原则是：要领，前面找后面，旁边。 找中间，下面找上面。病症位置，躯干前面的病症，向背后相对的脊椎两侧找痛点；脊椎两旁的病症，向中间的脊椎两侧找痛点；脊椎的病症，向上沿脊椎两侧找痛点。原始点虽名为点。 实则相连成线，故按推时沿红线所示路径即可，五拘泥具体有多少点。临床上在各部位的路径上发现的痛点，或仅一点，或有多点，或相连成段，甚至遍及全线。由于痛点位置深浅不同，故按推还要配合技巧。就技巧而言， 按推力量需由轻而重，以测定最适宜的力度。找到原始痛点后，按推痛点以略感疼痛为宜。过重有强烈疼痛感，则易造成伤害；太轻没有疼痛感，则效果不佳。至于轻按即痛者，则只能用指腹或掌根缓慢轻柔地处理。 按推每个痛点约三秒，可来回两至三遍，但只要病症减轻即可停止。重病者可一天精准轻巧按推两次，轻症者可两三天按推一次，也可每天按推一次当做保健。总之，按推之力量、时间与次数都应以患者能承受为宜。 手法应遵循三项原则：一、安全原则，即按推不可太重、太久、太频繁；二、有效原则，即位置精准、见效即止；三、经济原则，即施作者以最省力的方式，让患者承受最小的痛苦而达到解症的效果。由于按推技巧。 不仅涉及肘、拳、掌根、指节、指腹的力度、角度、速度、幅度等，还要配合身体姿势，且施作时必须清楚原始点位置。故学习者一定要观看教学视频，并经资深智工多次指导校正，才可较熟练地掌握这套手法。然亦无止境。 即便熟练者，仍需精通理论，不可得少为足，自误误人。注意事项：一、处理头颈及躯干部位的病症，其两侧原始痛点都要按推；其余四肢病症，则只需按推病症同侧的相关原始痛点即可。按推后都必须以热源温之。二。 患处不可按推，原始点位置若有状的伤口或肿胀，不可按推。原始点位置若有症无状，则可按推，但应先解决其病症。三，有极少数患者在病症相对应的原始点找不到痛点，可往上延伸寻找。那我们介绍一条脊椎与七处原始点。 一条脊椎位置在哪里呢？第一个，我们先介绍一下，这叫乳突骨，乳突骨后面还有枕骨下沿交汇处这个点，然后再往脖子方向延伸，延伸到大脖颈筋为终点站，然后再由这个终点站为起点，沿着骨旁揉下来。 到这里就是颈部了，上背部是以脊椎旁开一指宽，这里都是一样，然后一路到哪里呢？到腰椎最顶端这里就碰到骨头了，这里称为上背部，到下面这里我们就称为下背部，到了下背部最低点的时候，这里骨头了，那接下来我们要避开这个骨头。 下来，这里有一个骨头，这个骨头旁开四个点，我们称为剑椎。简单的讲，脊椎就是从枕骨下沿，然后沿着颈部延时点，然后到上背部延时点，然后再到下背部延时点，然后再到剑椎部延时点，我们称为一条脊椎。 七处岩石点在哪里呢？它有分头部，就是在耳垂把它拨开之后，两骨之间上端紧贴耳背这个点，头部跟一条脊椎重复的地方，就是在枕骨下沿，也就是从乳突骨后面紧贴着骨旁。 一路到大脖筋，这个叫做头部延时点。那我们再继续来介绍，手也有三处延时点。第一个有肩部延时点，肩部就是从肩峰与肩颈结合处两线中点画下来这一点，然后跟腋下交接的，然后往上碰到骨头，往外横向往外。 到肩胛冈下沿近端处，好，这一条线肩部延时点。第二处就在肘部延时点，也就是肘骨凹处往上一指长，这个叫做肘部延时点，这是第二处。第三处就在手背部，手背部也就是指缝两指之间的结合处，往上沿着骨缝。 到骨头的近端处有三条，另外还有拇指这里腕骨的骨肉交界处这一点，所以一处、两处、三处。紧接着我们来介绍脚也是有分三处原始点，第一处就是在臀部原始点，臀部就是在胯骨上沿，那你要找的时候就是拇指。 往内，然后尾往下压。哦，这里有个骨头，那这个就是我们的起点。最后一点呢，就是你沿着这一点往下，紧贴着骨盘到尾骨底端骨盘为终点。然后沿着这两个点，紧贴着骨旁这一条线，就是我们臀部延时点。再来第二个。 脚步延时点，脚步延时点，第一个踝骨，踝骨有分内踝骨，还有外踝骨。内踝骨就是这半圆形，好，这样下来到半圆形，这个就是我们的延时点。但是内踝骨比较特殊，它还有一个延伸点，就是延伸从这个内侧后部一个食指长这样上来这一段。 沿着骨旁上来，这个就是它的延伸点。那外踝骨就没有这样了，外踝骨它只有这个半圆圈。接下来另一个脚部延时点，指的就是足背部延时点，它都是在两指之间的结合处，然后沿着骨缝往上按推到。 骨头近端处就为止了，那这样总共是四条。全身的原始点，总共有一条脊椎，加上头部一处，手有三处，脚有三处，所以说原始点是一条脊椎与七处原始点。原始点手法应注意事项。 岩石点虽名为点，实际上它是相连成线，所以按推的时候不要拘泥到底有多少点，只要一点紧挨着另外一点，这样按下去不要有空隙，这样就可以了。至于有些痛点，它轻轻碰触就很痛。 根本不能用力，这时候我们只能采用指腹或掌根缓慢轻柔的处理，这样就可以了。原始痛点找出来之后，每个痛点按推约三秒，可来回二到三遍。第一遍在按推原始点的时候。 先把痛点找出来，如果不是痛点，在第二次按推的时候就不需要再揉了，只要从痛点按推，这样可以。那痛点呢？一次按推三秒，可来回按推二到三遍。至于重病，他按推次数就不限制。 说二至三遍，也可能好几遍。也就是，当你按推完，它又痛起来的时候，哪怕是半个小时或一个小时，还是可以继续按推，只要患者能承受就可以了。处理头颈及躯干部位脊椎的时候，两侧的原始痛点都要按推。 不能只推一侧。至于四肢病症，就只要按推病症同侧的相关原始痛点就可以了。原始点手法最大的禁忌，就是患处不可按推。至于原始点位置，如果有撞的伤口或肿胀，同样不能按推。 如果原始点位置只有正的不适感，没有肿胀或伤口，这时候就可以按推，但应该要先解决原始点位置的病症。有极少数患者在病症相对应原始点却找不到痛点，这时候我们可以往上延伸，比如肘部原始点。 它一食指找不到的时候，你可以再往上，或是腰椎你找不到的时候，还可以往上背部原始点往上找。原始点按推只要到位，症状缓解了。有些按的比较大力，皮肉患者感觉有痛，这时候一定要舒缓。但最好的舒缓。 是外热源，也就是温敷，会比一般按推的舒缓还要有效，所以按推舒缓的时间不宜太长。至于很多初学者要学习手法，我的建议是先看原始点官网公布的一些按推的示范，如果。 看了一段时间，位置也清楚了，按推技巧也有一定程度。如果要进一步再深入研究，就可以到官网公布的各个工艺点学习。